wapenzi watazamaji wa televisheni yetu ya TIFF TV. Uh, ah, hapa tuko katika maeneo haya ya Bububu skuli, upande wa kulia huku kuna kufanya biashara hizi mbalimbali mbali za samaki na vitu vingine. Hivyo basi, wacha tuende studio, tukirudi tutaonana na wananchi ili kuweza kuchukua maoni tofauti tofauti. Ramadan na TIFF TV. TIFF TV inakutakia Ramadan Karim. Wapenzi watazamaji wa Tifu TV, kipindi chetu hichi ni Sema na Tifu TV. Lolote lile ambalo utakuwa nalo, basi unaweza kutoa maoni. Hapa niko na Plaza, atatuambia kwanza yeye anaitwa nani. Habari yako kaka? Vitu mambo vipi? Ah, tunakwenda vizuri. Ah, elekea kule kwa sababu watazamaji wetu wa Tifu TV wanataka kujua wewe nani hasa na hapa tuliko tuko maeneo gani. Unaweza kuambia labda hapa ni sehemu gani? Eh, bwana hii ni sehemu ya Bububu skuli maarufu kama Wazimu. Hili ni soko la samaki. Hapa mimi ni muuzaji maarufu wa samaki. E, na mimi ndio mwanzilishi wa soko hili mbili. Tuko katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, biashara hasa ya samaki kiupande wako wewe, na tukilinganisha kabla ya e, mwezi mtukufu wa Ramadhani ikoje kwa sasa? Biashara kusema kweli ni ngumu sana yani. E, kutokana na hali ya maisha wananchi walionayo yani. E, ni ngumu sana. Mtu anakuja anataka kuchukua samaki lakini uwezo wa kuchukua samaki hana yani. Ana shilingi elfu mbili, samaki kuanzia sasa hivi wanauza shilingi elfu tano lakini uwezo wake ni shilingi elfu mbili. Kwa kusema kweli samaki kutokana na bei ilivyo sasa hivi kibua ndio shilingi kama laki moja ni vigumu sana ni kuwauzia watu wa chini wa samaki yani. Labda kinachochangia usababisha mpaka e, bei ya kitoweo au bidhaa mbalimbali hususan kwa mwezi huu wa Ramadhani ni kitu gani hasa? E, twashukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi hichi cha Ramadhani, samaki kwa bamvua hili, kwa kusema ukweli, samaki ni rahisi sana yani. Unaona wananchi wamekula sana kwa kusema ukweli, sasa hivi mpaka kufikia sasa hivi mwezi huu leo mwezi kama mwezi saba leo samaki kidogo amepanda bei, lakini kwa kipindi cha nyuma samaki ilikuwa ni bei rahisi sana, ni watu wakichukua samaki mpaka wengine sasa hivi unakusema ukweli wako wameweka kwenye Baadhi ya wananchi mitaani kwetu huko wanasema kwamba bei za futari hasa kina mama, bei za futari zimekuwa ni hali sana, hazishikiki. Labda upande wako wewe, kama ni baba wa nyumba ambaye unaongoza familia yako, ni sababu gani hasa mpaka bei za vyakula zikawa zimepanda juu kama hivyo ambavyo watu wanasema? E, bei za vyakula zimepanda juu, kwa kusema ukweli, kila mmoja anategemea ile chakula ambacho kwa mwenyewe anauza. Mfano kama mkulima anauza mihogo, ategemea apate chochote naye mule mule katika biashara yake ya muhogo. Kwa hiyo hawezi kuchukua bidhaa ile akauza bei ya chini, anauza bei ya juu ili na yeye apate faida kiupande wake eh. Na bidhaa nyingine zile vile vile ni bei za juu vile vile, kila mmoja anaweka bei ya juu kutokana na hali yake mwenyewe alivyo. Labda kama tunakupa nafasi moja eh, kidogo tu ukaambiwa utoe ushauri wako, kwa sababu kipindi hichi kinafuatiliwa na wananchi mbalimbali, lakini pia na viongozi wa nchi akiwemo na Mheshimiwa Rais, utatoa maoni gani hasa ili viongozi wapate kufuatilia swala hilo? E, mimi maoni yangu kama mimi kwa upande wa viongozi e, ni kupunguza bidhaa zao bandarini pale wanapozishusha kutoka nje, kuwafanya wafanya biashara hafifu kidogo kama kodi ile yapunguze ili na sisi tupate unafuu fulani yani kwa wananchi. Bei za biashara zimekuwa zimepanda juu. Kutokana na maelezo ya braza wangu ni kwamba e, wafanya biashara wapunguze, angalau wananchi wapate kupunguzwa haya makali e, ya fedha kidogo. Basi ni mimi Hussein Salum kutoka TIFF TV kijamii zaidi. Wapenzi watazamaji wetu wa TIFF TV, bado tunaendelea na kipindi chetu hichi cha Sema na TIFF TV. E, hapa niko na mama angu hapa, anaweza kutuambia jina lake E, ni nani? Mama karibu sana. Asante. Naitwa Asha Hamisi Ramadhani. Ni mkazi wa Betrasi, mfanya biashara wa soko la kwanza hapa. Ah, okay. Huyu ni mama yetu, ni mfanya biashara ndogo ndogo hususan za samaki kama unavyoziona hapa. Mama, labda vipi kuhusu biashara ambazo unafanya? E, misukosuko hasa na vile vile changamoto zikoje kuhusu biashara yako? Changamoto zipo nyingi, samaki wakiwa wengi kama siku za bamvua, basi mauzo yanakuwa mabaya sana, lakini samaki ukiwa mwezi mkali, mauzo yanakuwa mazuri. Labda tukigusia kiupande mwingine, uh, tuki, tukitofautisha kabla ya Ramadhani sasa hivi mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ambao tuko nao, biashara ikoje hasa? Biashara kwa sasa hivi kipindi cha mwanzo ilikuwa la mwanzo kwa mpaka sasa hivi mwezi sita, biashara ilikuwa sio mbaya sana. Sidhani kama kuanzia kesho, kesho kutwa, mwezi huu ukianza kuwa mkali, biashara inaweza kawa nzuri zaidi kushinda hapa. Eh, tunataka kufahamu kitu kimoja ni, ni, kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kiupande wako imekujaje Ramadhani? Imekuja vizuri au tofauti? Pengine kuna mambo mawili matatu ambayo kidogo imekikwaza kuingia kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani kwangu imekuja vizuri, ijaje vibaya, na tumepokea vizuri na tunafunga mpaka sasa tuna mwezi sita leo kama nakupa nafasi ya kutoa maoni kwa serikali, unaweza ukatoa maoni gani hasa? Maoni kwa serikali, watupunguze tu makodi makodi kodi, na sisi wafanyabiashara wadogo tunaambiwa tulipe utambulisho, utambulisho gharama kubwa, shilingi elfu thelathini. Baadhi ya watu wengi wafanyabiashara wadogo wadogo hawawezi kutoa shilingi elfu thelathini. Hii ni hali halisi jinsi kama mama yangu anavyozungumza hapa. E, kubwa ambalo yeye ameliona, tuki, tukiacha swala zima la biashara, ni swala la vitambulisho. E, anamwomba Mheshimiwa Rais na wale ambao wanahusika kufuatilia mipango hiyo, basi wapunguzie e, kulipa kwa bei hiyo ambayo umewekewa kwenye mfumo huo wa kupatikana hicho kitambulisho. Basi wacha tuende maeneo mengine kwa ajili ya kusikiliza wananchi wengine, wapenzi watazamaji wetu wa Chief TV. Bado tunaendelea kuchukua maoni mbalimbali mbali katika maeneo haya ya yangu bubu. Hapa niko na mzee wangu ambaye yeye ni mfanya biashara, atatuambia yeye anaitwa nani hasa na hapa tuko hapa. Karibu sana mzee. Haya, salamu alaykum jumla kwanza. Wa alaykum salam. Rajab Hamis Juma Rashid bubu. Ndio. Bubu Munyanya, Munyanya ndani. Bwana Rashidi. Rajab Rajab Hamis Juma. Ah, Hamis eh? Mm. Hamis Juma. Tumekuwa katika maeneo haya. Wewe ni mfanya biashara hapa? Ndio, ndio. Ah, labda kiupande wa mwezi mtukufu Ramadhani kwako umekujaje? Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu nimekuja vizuri sana. Samaki wamekuwa wengi. Kipindi cha mavuvi unajua unabadilika. Mara kwa wengi, mara kwa kidogo. Mavuvi yanabadilika kwa maana hana dhamana, wajua hali ya hewa, upepo kama hivyo. Lakini ilikuwa mwanzo, alhamdulillah, samaki wengi na kuanzia leo tu na kuendelea, nadhani itakuwa kidogo hali ngumu kidogo, labda kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tuko nao kwa sasa. Kiupande wako wewe umekujaje mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ah, upande wangu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa nimekuja vizuri sana, kutokana familia yangu na watoto wangu na wenzangu, tunaishi vizuri kwa amani na utulivu na Zanzibar yetu yani. Baadhi ya wananchi wanalalamika kupanda kwa bei kwenye vyakula hivi vya tayari eh, kiholela holela, wewe unachukuliaje hili? Ah, hili bwana, kwa kweli ni ja, changamoto kubwa sana. Ni kweli wafanyabiashara wengi si mbona futari na vitu vya madukani pia. Futari ni kama mihogo ndizi, ndizi kweli, lakini pia madukani vitu vya bei, kwa sababu wanasema kodi mpandisha bei na serikali. Maana hiyo kodi serikali inapunguza na wao punguze bei, wanaposema wao wenyewe wafanya biashara kwa madukani, lakini si kawaida. Manunuzi tunavyonunua na tunavyouza. Labda kama utapata nafasi ya kuweza kumshauri Mheshimiwa Rais au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar juu ya kupanda bei kwa vyakula hivi na mambo mengine tofauti tofauti, unaweza kutoa ushauri gani sasa au maombi gani kupitia serikali? Hey, eh, safi sana, nimefurahi sana kwa Mheshimiwa Rais, nitamwambia moja, lazima au ndio tume ambayo kwa, kwa nini ya kuangalia manini, kuangalia nini biashara yani ongezeko la bei aunde tume la ongezeko la bei, waangalie kwamba vipi biashara vipi inapanda vipi inapungua. Lazima afanye hivyo, bila kufanya hivyo itaongeza siku afanya biashara anazidisha bei kwa mpango wao wenyewe. Ah, lazima iunde tume. Nakushukuru sana, asante sana bwana. Hii ni hali halisi jinsi kama inavyoonekana katika maeneo haya ya Bububu. Ah, kwa hiyo usikose kufuatilia kipindi hichi cha Sema na Tifu TV. Ni mimi basi mtangazaji wako Muhsin salum asante na ya kwa heri.